You piece of shit! You fucking piece of shit! We've got you on fucking video, you cunt! Ja, ja, ja. Hey, veel mis, veel mis.